Ajmo tu na ovu stranu, dođite. Ovo je ovo je ovo je Meni treba iš' Danas se nalazimo u šumi Rogosci i imamo eko akciju čišćenje šume. Evo tak, dobro. Do smo našli kanistere za gorivo i puno limenka kada je unutra bila piva i novina. Ja pomogne. Ne znam baš kaj je ovo. To je od bika. Reci. Vajde od ovo, od bika. lubanja od bika.

mi moju, daj mi moju, daj mi. moju? Bravo, Mateo. evo je ono pjesa. Opa, opa, opa, opa. se ne opade. Bravo, Mateo. Evo još ono- e, za Matea, bravo. Bravo. Bravo. sada smo na sreću imamo priliku da idemo u eko akciju, da počistimo e, zapravo ljudski nered. Ovaj mali vrijedni udarnik e, je Mateo Frančević i možemo ga istaknuti e, da je danas bio posebno aktivan i posebno temeljit, reklo bi se. Niti jedan najmanji papirić nije htio ostaviti i u najvećem gustišu, grmlju i tako dalje. Stvarno se trudio da čišćenje koje danas poduzimamo bude temeljito i na tome moramo zahvaliti. Mislim da ovaj projekt odgaja ove naše najmlađe, to su naši učenici. Ja vjerujem, oni su danas svi ovako predano radili, predano su stvarno kupili to smeće. Vjerujem da oni kad odrastu sigurno se neće ponašati kao današnji odrasli koji to rade. Oni će biti sigurno generacija koja će razumjeti odnos prema prirodi, e, koja će se puno bolje ponašati i vjerujem da s njihovom generacijom ćemo napraviti tek jedan veliki iskorak. Pitan uha si svako jednu čokoladicu. Ja sam Frank Koštić, idem u šesti B razred i malo se daju ljuti zbog ljudi koji bacaju smeće u prirodu.